Samsung shënon fitimet më të ulëta në tetë vite. Më bëni subscribe ju lutem, e satoh. Gjiganti i teknologjisë Samsung raportoi të martën fitimin e tij më të ulët për sa i përket tremujorit në tetë vjet. Ai pësoi një rënie prej gjashtëdhjetë e nëntë nga tetori në dhjetor në krahasim me të njëjtën kohë të një viti më parë. Konsumatorët blenë më pak pajisje elektronike dhe klientët e kompanisë kursyen përballë një ekonomie të dobët. Edhe çmimet e çipave të memories ranë vitin e kaluar me përqindje dyshifrore. Fitimi i çipave të Samsung ra në nivelin më të ulët që nga tremujori i parë i vitit dy mijë e nëntë dhe analistët presin që biznesi i çipave të konglomeratit të raportojë një humbje në fillim të vitit dy mijë e njëzet e tre. Megjithatë, në vend që të zvogëlojë investimet në gjysmëpërçues, gjë që rivalët e Samsung, SK Hynix dhe Micron Technology thanë se planifikojnë të bëjnë, prodhuesi më i madh në botë i çipave të memories sinjalizoi se nuk do të ngadalësojë shpenzimet. Samsung pritet të zbulojë gjeneratën e re të telefonave inteligjentë premium Galaxy S të mërkurën.